Hemen ditugu laukiak. Laukiak lau alde dituzten poligono edo irudi geometrikoak dira. Hainbat forma izan ditzakete, baino denek dituzte lau erpin eta bi diagonal. Eta angelu guztien batura irureun da irurogei gradukoa da. laukien barnean bi multzo elkatzen ditugu. Alde batetik paralelogramoak, haien barnean laukizuzena, erromboa, karratua edo erromboidea daude. Eta hauen berezitasuna aldeak binaka paraleloak direla da. Paraleloak izateak bi marra hoiek luzatu arren inoiz ez elkartzea esan nahi du. Beste aldetik ez paralelogramoak ditugu. Haien barnean trapezioa edo trapezoidea. Trapezioak bi alde paralelo ditu soilik, eta trapezoideak ez du alde paralelolik. Etxean hainbat lekutan aurki ditzakegu laukiak. Hala nola, argazkien markoetan, edota liburuen azalean. Beraz, esan dezakegu laukiak gure egunerokoaren parte direla.